السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أفضل ست ألعاب على الإطلاق بحجم لا يتعدى العشرين ميجا بايت فلنبدأ معا حلقتنا Tell